गाइस मैं आपका भी रिलेटिव आई गेमिंग तो आज हम बनाने जा रहे हैं टाइम मशीन चलिए शुरू करते हैं तो ये आ चुकी है हमारी माइनक्राफ्ट और अभी हम माइनक्राफ्ट को अब यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ time machine slash give command R S command block आप जानते हो chat edit box. Come Chat edit box, slash give at s Minecraft command. Ch gave one command block to Salman. अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ना इसको ऑक्स प्लैंक से थोड़ा सा बेस बना देते हैं नहीं नहीं यहाँ यू बनाते हैं हाँ तीन तीन करके टाइम मशीन भी ये टाइम मशीन ठीक है कितने सी डायमेंशन ठीक रहे हैं और तो छोटी इतने इतनी सी हाँ इतनी ठीक चलो काम करते हैं सीट ये ऑब्वियसली लकड़ी की है तो ये क्राफ्टिंग crafting हम ले लेते हैं दूसरा कोई डायमंड ले लेते हैं नहीं यार डायमंड क्राफ्टिंग डायमंड अच्छा नहीं लगा ले लेते हैं ग्लोस्टोन ठीक है ग्लोस्टोन हाँ, अच्छा ये हो गया हमारी टाइम मशीन रेडी अभी नहीं हुई अभी हमें इसके अंदर कुछ डालना भी है selected suggestion 2 out of 63, attribute Console command edit box. Cons- selected sug- sele- selected sug- console command edit हाँ, box. ये आपने लिखना है, Console time console add command edit box. जितना भी दिन आगे बढ़ Time add जाते हैं। 10. Console c- change repeat button. Command set. Crafting. कि लीवर लगाना है और चलते हैं सन दो हजार नहीं रुको यार थोड़ी और बड़ी कर सन 2000 ठीक कर मशीन में हाँ यहाँ से हो जाएगा वन टू थ्री थोड़ा और अच्छा बना तो चलो देखते हैं क्या टाइम मशीन काम कर रही है ओ सही में काम कर रही है हमारी time machine cons add add add add add हाँ। add add add add add add add add add add अरे add, यार, add, ये तो add, मजा आ add, गया। add, add, add, add, add, add, time add, machine काम add, कर add, रही है add, add. तो ऐसे आप Set the बना time to सकते हैं। 3091. देखा टाइम मशीन काम कर रही है तो अब मैं आपको देता हूँ थोड़े cinematic shots music without music time machine तो ये है हमारी टाइम मशीन तो यही थे बस आज के सिनेमैटिक शॉट तो ये हमारी देसी जुगारू टाइम मशीन ये है तो ये हमारे टाइम मशीन तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में आज की वीडियो बस इतनी थी तब तक के लिए